Bueno, vamos a realizar esta, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Mm, vamos a realizar esta, a realizar, a no, exportar este 3D Studio y pasarla a Revit. Este es un proceso pues común, aunque un poco complicado. A veces en, ciertos tutoriales explican, les funciona bien y, y bueno, pues a veces a uno no le funciona, ¿no? Como todo pero en este pues vamos a ver y tratar de que a ustedes también les funcione este es un este es un bueno aquí estamos en Revit de paso les muestro este este errorcito que no sé cómo no sé cómo solucionar eso es como un error de, de Windows entonces no aquí les vamos a poder ocultar mover mover ocultar si no le da muchas veces aquí se aparece acá entonces no ocultar vamos a abrir vamos a abrir el, modelo porque yo lo que voy a hacer es importarlo de de 3D Max el modelo 11 11 si es el modelo 11 me pregunta que si quiero sí Ah, ver el modelo 11. No, este no es. Reset. Ah, es el modelo. Ah, este 10. Este sí es. Eh, aquí no tengo las texturas, pero yo sí las tengo. Entonces vamos a buscarlas. Mm bueno, esto toca ocultarlo ahorita. Aquí se muero 10. daysh, dash, daysh Es mejor que manejen con las texturas y todo porque si no, no les va a funcionar y mapeado y todo lo que tengan les va a salir. Yo si las tengo acá entonces como hacemos? ya no me dice nada entonces vamos a ver si como hacemos? estamos al W F3F4, F3F4 hasta que nos explique oh, ah, es un modelo muy bien muy bien hecho pero vamos a ver ah bueno ahí ya está el primero ah, pasa mm. no refresca la pantalla bueno vamos bueno, mm, ah, vamos h preguntar aquí quitemos display no display all ok está esto como un solo objeto vamos a aquí es tuble y, y para que nos diga que eh, es que no se le está saliendo acá este vamos aquí a, a y rotar ahí tenemos uy, hasta 90 para que nos quede como es un proyecto en la vista frontal ahora vamos a revisar aquí por qué no sale vamos a mirar la imagen es cuero negro set number material nombre vamos a mirar otra cosa aquí porque antes de exportar toca uno pongámosle los colores de AutoCAD de una vez que lo maneje así ya nos, ahorramos un problema ahí después ok todo eso lo podemos hacer ahí ok aquí no voy a dar uno o dos estos son unos están trabajados como mental rey le decimos que nos lo muestre claro porque si no también este también este que no lo muestren y el otro y el otro también ahí está también a ver el otro porque no mapas todo esto ya lo tienen ahí configurado eso no para moverle ahí nada solo es para revisar que si sí, que si lo abrir que si los tenga porque si no map 35 vea map 2 map 35 si ve map 2 ah bueno ese era el de cuál de este y este listo quitamos esto y comprobamos que aquí ya nos aparece nos aparece por el, la textura y el falo que no sé muy bien qué es el falo ah mira este tiene una vista aquí el falo es como un desplazamiento no estoy muy seguro eso lo manejan los que manejan 3D Max yo no que manejo 3D Max nivel básico básico intermedio pero los que manejan nivel profesional y ellos sí saben manejar aquí nos muestra este pero no lo está manejando completo bueno eso ya es de 3 max el problema ahí vamos otra vez acá a ver qué más podemos follow aquí image no le puede dar image aquí está la imagen otra vez mm. 34 vamos al mapa 2 a este también está bien otra vez la misma imagen mm. noise reload vamos a cuadrar 35 y el 2.3 vamos al primero a ver nos va a generar problema vamos a ver